الهريسات آه، بدون بيض يمكن لينا نحتفظوا بهم مده طويله في آه، في المجمد غنحتاجوا جوج ديال الزلافات ديال آه، فورس ما يعادل تقريبا 400 غرام غنحتاجوا الخميره ديال الحلوى غنحتاجوا معلقه ديال حليب غبره نيدو غنحتاجوا معلقه صغيره ديال الملحه نحتاجو المعلقه ديال كبيره ديال النافع البلدي أو النافع الاخر الا ما كانش عندكم نافع البلدي نحتاجو ثلاثه ديال المعالق ديال سنيده هنايا عندي معلقه كبيره ديال الخميره طريه درتها كتفاعل مع معلقه ديال سنيده وشويه ديال الماء سخون هنايا عندي خمسه المعالق ديال الزبده لينه هنا عندي الماء دافئ للعجن نبداو ان شاء الله نديرو دقيق وغنديرو نيدو والملحه وغنخليو النفع هو الاخرين سنيدة ونديرو هنايا خميرة ديال الحلوة هاد الكريسات كيجيو خفاف و رطيط بيض كيجيو رائعين وما فيهمش البيض يمكن لكم كاع دهنوهم تدهنوهمش كاع بالبيض الا ما بغيتوش وغندير هنايا هاد الخميره اللي تفاعلات مع سنيده صافي غادي نعجنهم باش بالماء دافي حتى يتعجنوا مزيان هو العجين ديالنا كيكون نخليوه قاصح يعني ما نديروش رطيطل غنضيفو عليه دابا هاد ال هاد النافع فاش يكون كيتعجن نبداو نضيفو ليه هاد الزبده شويه بشويه بعد ما تعجن آه، الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي رطيط بزاف ماشي بحال العجينه العاديه يعني يكون ما كيتلصقش لنا في اليدين ولكن رطيط بهاد الزبده كترطبو مزيان بحال الا درتو ليه مثلا ديك خمسة المعالق ديال الزبده حيت على حساب الدقيق آه، النوعيه ديالو واش كيتشرب ولا لا بحال الا بانت ليكم العجينه كتلصق بزاف دافوا ليها غير واحد جوج المعالقات ديال الدقيق آه، تتولي لكم آه، مزيانه بحال هكا ما كتلصقش غناخد دابا بابي اليمونتير ون نغطي بهاد العجينه غنغطيها واحد نصف ساعه نديرها في شي بلاصه تكون دافيه حيت دابا راه بان الجو شويه بارد هاد النهار أه صافي ونخليوها نص ساعه تيضاعف الحجم ديالها ومن بعد ندوزو نكرسوها بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ناخذو دابا نبدا ندير منه كويرات ولا على حسب آه، الحجم اللي بغيتو نتوما صافي نبداو نحطوهم في في لاطا اللي نكونوا ديجا رشيناها بشويه ديال الدقيق نبعدهم على بعضياتهم حيت كيخمروا بعد ما درتهم كويرات صغار نبدا نبدل نسطهم بحال هكا غير شويه بحال هكا صافي وغنخليوهم آه، حتى يخمروا واحد آه، ساعه بعد ما دابا بشتهم غنغطيو ونخليهم يرتاحوا ساعه عاد ندهنهم بالبيض ونرش عليهم كيفما ما كتشوفوا آه، فهما خمروا مزيان هنايا خديت صفر ديال البيضه درت لي درت لي شويه ديال آه، الحليب مع شويه ديال آه، قهوه سريعه الذوبان صافي ونبدا ندهن بها هاد الكريسات ديالي فالقهوه هي اللي كتعطي هذاك داك اللمعه اللي كتكون بحال قهويه بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش البيض يمكن لكم آه هنايا دابا ما ديروش البيض ديروا غير شويه ديال الحليب آه، مذوبه مع شويه ديال النسكافي ودهنوهم به بالنسبه للناس اللي ما ما تيبغيوش كيستحملوش البيض صافي هنايا ناخذ الزنجلان نديرو ليهم من الفوق بحال هكا صافي دابا انا هنا غندخلهم للفران حتى يطيبوا ها هما الكريسات ديالنا من بعد ما طابو فكيف ما كتشوفوا كيخرجوا محمرين آه، حيت على قبل هذيك آه، نيسكافي اللي درنا مع صفر بيضه فهما كيجيو رائعين ورطيبين ومفشفشين وكيف ما كتشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو هما كيجيو رائعين ولداد وهما خفاف ورطيبين بزاف كنتمنى تجربوا هاد الكريسات وإذا بغيتو يوصلكم كاع الفيديو الجداد اللي تنزلت ابوناو معنا في la chaîne وبصحه وراحه